নমস্কাৰ দৰ্শক সকল বাফাৰ ট্ৰিডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি জাভাত ইউজাৰ ইনপুট লোৱাৰ টিউটৰিয়েলত আপোনাক স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিম জাভাত ইউজাৰ ইনপুট লোৱা ইনপুট ষ্ট্ৰিম ৰিডাৰ আৰু বাফাৰ ট্ৰিডাৰ সম্পৰ্কে টিউটৰিয়েলটো অনুসৰণ কৰিবলৈ ইক্লিপ্চত সহজ জাভা প্ৰগ্ৰাম লেখা কম্পাইল কৰা আৰু ৰান কৰা সম্পৰ্কে জনা আৱশ্যক আপুনি জাভাত ডেটা টাইপস সম্পৰ্কেও জনা আবশ্যক যদি নাজানে তেন্তে সঠিক টিউটোৰিয়ালৰ কাৰণে অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াত দেখুৱাৰ দৰে আমাৰ ওয়েবসাইট দৰ্শন কৰক এই টিউটোৰিয়েলত আমি Ubuntu 11.10 JDK 1.6 আৰু Eclipse IDE 3.7 ব্যৱহাৰ কৰিছো এতিয়া আমি বাফাৰ ৰিডাৰ কি হয় তাকে শিকিম এইটো এটা ক্লাছ হয় যি ইনপুট ষ্ট্ৰিমৰ পৰা টেক্সট পঢ়িবলৈ ব্যৱহৃত হয় ই আখৰ আৰু লাইন পঢ়িবলৈ কাৰ্যকৰ উপায় প্ৰদান কৰে বাফাৰড ৰিডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আমি java.io পেকেজৰ পৰা তিনিটা ক্লাস ইম্পোৰ্ট কৰিব লাগিব এই তিনিটা ক্লাস হ'ল IOException, InputStreamReader আৰু BufferedReader আমি পেকেজ আৰু ক্লাস কিভাৱে ইম্পোৰ্ট কৰা হয় তাৰ বিষয়ে পিছৰ টিউটৰিয়েলত শিকিম এতিয়া ইনপুট কিভাৱে লোৱা হয় সকলো ইনপুট যি আমি ইউজাৰৰ পৰা লওঁ স্ট্ৰিংৰ আকাৰত থাকিব ই তেন্তে বিশেষ ডেটা টাইপলৈ টাইপ টাইপকাস্ট বা ৰূপান্তৰিত হ'ব লাগিব আমি প্ৰোগ্ৰাম লিখোতে ইউজাৰ ইনপুট লোৱাটো চাম এতিয়া বাফাৰ ট্ৰিডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সিনটেক্স চাওঁ তিনিটা ক্লাস ইম্পোৰ্ট কৰা পিছত আপুনি ইনপুট স্ট্ৰিম ৰিডাৰ নামৰ অবজেক্ট এটা তৈয়াৰ কৰিব লাগিব আপুনি বাফাৰ ট্ৰিডাৰ নামৰ অবজেক্টটো তৈয়াৰ কৰা প্ৰয়োজন যেতিয়া আমি আমাৰ প্ৰগ্ৰাম লিখো আমি এই সম্পৰ্কে বিস্তাৰিতভাৱে শিকিম সেই eclipse লৈ যাও আমি ইতিমধ্যে input buffered reader নামৰ ক্লাস খুলিছো আমি java.io পেকেজ ইম্পোৰ্ট কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম সেই ক্লাসৰ আগত লিখক import space java.io.star semicolon ই input stream reader buffered reader আৰু IOException ক্লাছ ইম্পোৰ্ট কৰাই এতিয়া আমি মেইন মেথডত বাফাৰড্ৰিডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আমি যিকোনো মেথডত বাফাৰড্ৰিডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি IOException নিৰ্গত কৰিব লাগিব সেয়ে মেইন মেথডৰ পিছত লিখক throws স্পেস IOException এতিয়া ইয়াৰ মানে কি বুজায় Exception হ'ল error যি জাভাত ঘটা হয় যেতিয়া কিছু অপ্ৰত্যাশিত পৰিস্থিতি ঘটে এক্সেপশন এৰৰ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আমি থ্ৰোস কিওয়াৰ্ড ব্যবহাৰ কৰু থ্ৰোস এটা কিওয়াৰ্ড হয় যি এক্সেপশন হেণ্ডলিং কৰা সময়ত ব্যবহৃত কৰা হয় যেতিয়া আমি জানো যে এক্সেপশন এৰৰ নিশ্চিতভাবে ঘটিব তেতিয়া এইটো ব্যবহাৰ কৰা হয় যেতিয়া আমি বাফাৰ ৰিডাৰ ব্যবহাৰ কৰু এক্সেপশন এৰৰ সদায় ঘটে এক্সেপশন এৰৰ ঘটা প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আমি থ্ৰোস আইও এক্সেপশন ব্যবহাৰ কৰু আমি exception handling সম্পৰ্কে আহন্ন টিউটোৰিয়েলত শিকিম এতিয়া আমি input stream reader নামৰ অবজেক্ট তৈয়াৰ কৰো তাৰ বাবে মেইন মেথডত লিখক input stream reader space isr equal to new space input stream reader প্ৰথম বন্ধনী প্ৰথম বন্ধনীত লিখক চিষ্টেম ডট ইন আৰু তাৰ পিছত semicolon. Input stream জাভাত এটা ক্লাস হয় যিয়ে ইউজাৰ ইনপুট লবলৈ অনুমতি দিয়ে। ডট ইন keyboard ব্যৱহাৰ কৰি জাভা কম্পাইলক ইউজাৰৰ পৰা ইনপুট লবলৈ কয়। ইনপুট চিষ্টেম ডট ইন কিছু সময়ৰ বাবে InputStreamReaderৰ অবজেক্ট সংৰক্ষিত কৰা হয় ইয়াৰ পিছত আমি BufferedReader নামৰ অবজেক্ট তৈয়াৰ কৰো সেই লিখক BufferedReader space br equal to new space buffered reader aru pratham bandhani bandhanir bitorot input stream reader object likhok gisr hoy এতিয়া ISR খালি ব্যবহাৰকাৰীৰ পৰা ইনপুট লবলৈ সাহায্য কৰে বাফাৰ্ড ৰিডাৰে অবজেক্ট বাফাৰ্ড ৰিডাৰত মান সংৰক্ষণ কৰিবলৈ সাহায্য কৰে ISRএ এইটো সংৰক্ষণ কৰিবলৈ এই মান বাফাৰ্ড ৰিডাৰ অবজেক্ট পাস কৰে এতিয়া ইউজাৰৰ পৰা ইনপুট লোৱা আৰম্ভ কৰো প্ৰথমে ইউজাৰক স্ট্ৰিং লিখিবলৈ সুধিম সেয়ে স্ট্ৰিং টাইপৰ ভেৰিয়েবল তৈয়াৰ কৰক লিখক string space str semicolon এতিয়া ইউজাৰক তাৰ নাম লিখিবলৈ শুধক সেই লিখক system.out.println বন্ধনী আৰু ডাবল উদ্ধৃতিত enter your name আৰু তাৰ পিছত semicolon ইনপুট স্ট্ৰিং হিচাপে নিবলৈ আমি লিখিম str equal to br.readline প্ৰথম বন্ধনী আৰু semicolon ৰিডলাইন মেথডে ইউজাৰৰ পৰা ইনপুট পঢ়িব এতিয়া ইনপুটক ইন্টিজাৰ হিচাপে লও ইণ্ট টাইপৰ ভেৰিয়েবল তৈয়াৰ কৰক হে লিখক ইণ্ট স্পেস n সেমিকলন ইউজাৰক তাৰ বয়স লিখিবলৈ কওক হে লিখক ডট ডট আউট system.out.println বন্ধনী আৰু উদ্ধৃতিত enter your age আৰু semicolon input নিবলৈ আৰু এটা stringৰ টাইপৰ পৰা ভেৰিয়েবল str1 তৈয়াৰ কৰক এতিয়া input string হিচাপে নিবলৈ লিখক str1 equal to br.readline প্ৰথম বন্ধনী আৰু semicolon এইটোক ইন্টিজার ডেটা টাইপলৈ হলাবলৈ লিখক n equal to integer dot parse int বন্ধনীত str1 semicolon integer এটা ক্লাস হয় আৰু parse int হল তাৰ মেথড এই মেথডে বন্ধনীত পাস কৰা আৰগুমেণ্ট ইন্টিজাৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে এতিয়া নেম আৰু এজৰ আউটপুট প্ৰদৰ্শন কৰক সেই লিখক ডট ডট আউট system.out.println বন্ধনী আৰু উদ্ধৃতিত the name is plus str semicolon পিছৰ লাইনত লিখক dot out.println Bondhoni aru udritit the ages plus n aru semicolon. Etia control s key tp file hongrakhon korok etia program run koru he control aru f11 key tpok. Outputot apunak apunar nam likhiboloi koi he apunar nam likhok ami yat likhim ramu enter dipok. আপোনাক বয়স লিখিবলৈ সোধা হয় আমি ইয়াত 20 লিখিম আৰু এন্টাৰ টিপক আমি নিম্নৰূপে আউটপুট পাও দ্য নেম ইজ ৰামু আৰু দ্য এজ ইজ 20 এইভাৱে আমি ইউজাৰৰ পৰা ইনপুট নিবলৈ জানো এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিছো ইনপুট ষ্ট্ৰিম ৰিডাৰ সম্পৰ্কে বাফাৰ ৰিডাৰ সম্পৰ্কে আৰু ষ্ট্ৰিংৰ পৰা পছন্দ ডেটা টাইপলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা আত্মমূল্যায়নৰ বাবে ইউজাৰৰ পৰা ফ্লোট বাইট আৰু character ইনপুট নিয়ক আৰু আউটপুট প্ৰদৰ্শন কৰক ইনপুট হিচাপেও এটা সংখ্যা নিয়ক আৰু তাক 3ৰে ভাগ কৰক আউটপুটক কনসোলত প্ৰদৰ্শন কৰক স্প'কেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ সম্পৰ্কে অধিক জানিবলৈ এই লিংকত উপলব্ধ ভিডিওটো চাওক স্প'কেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ সাৰাংশ ইয়াতে আছে যদি আপোনাৰ বেনৱিথ ভাল নহয় তেনেহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰে স্প'কেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ দলটিয়ে স্প'কেন টিউটৰিয়েল সহায়েৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে এটা অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলক প্ৰমাণ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰে অধিক জানিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি কণ্টেক্ট টিউটৰিয়েল contact@spoken-tutorial.org এই ঠিকনাত লিখক spoken tutorial project talk to a teacher প্ৰজেক্টৰ এটা অংগ ই ভাৰত চৰকাৰৰ MHRD ICTৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় এই মিছন সম্পৰ্কত অধিক তথ্য টিউটৰিয়েল ডট spoken-tutorial.org/animacity-intro এই ৱেবচাইটত পোৱা যাব আই আই IIT Bombay পৰা মই মৌচুমী মেধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ